Em, mi nombre es Olga Ruth Silva. Yo trabajo, yo tengo un pequeño negocio em, en Bogotá. Eh, yo soy, pues, eh, eh, trabajo independiente. O sea, yo, yo, yo llego a mi trabajo a las 5 de la mañana, ¿sí? yo llego a organizar porque acá pues venden cosas de cafetería, los cafés, eh, cosas calientes para por la mañana. Entonces yo llego a las 5 de la mañana, eh, estoy todo el día y cierro a las 6 de la tarde. Pero con lo de los, las restricciones y todo eso, entonces hay días que uno no puede abrir porque eh, pues mm, lo prohíben por el, por el contagio. Por eso hay días que uno no puede abrir. Antes, antes pues uno no tenía ningún inconveniente. Antes uno abría de domingo a domingo si quería eh, en el horario que fuera. Ahora no, porque ahora hay días que ponen, por ejemplo, cuando hay toque de queda Eh, cuando empezó la pandemia, em, eh, acá hubo un mes que nos tocó estar todos encerrados en nuestras casas. Eh, entonces, ese mes no hubo ingresos de ninguna especie. Como yo soy independiente, pues si yo no trabajo diario, pues no tengo ingresos, porque, porque uno tiene deudas con los bancos, con proveedores, con todo, entonces estuvo muy complicado porque hubo mucha gente que, que con el, lo del aislamiento y todo se fueron, eh, las ventas bajaron demasiado. Por mucha, en este país las condiciones de trabajo son muy difíciles. Acá ya, por ejemplo, con mi edad, yo no me siento una mujer vieja ni nada pero a mí me toca tener mi propio negocio, eh, poquito, mucho, eh, así consigo lo que medianamente necesito, ¿sí? Porque acá las condiciones de trabajo son muy terribles. O sea, en este momento hay demasiada gente desempleada por el, por el tema del COVID y hay demasiada gente sin trabajo o sea, a mí lo único que me importaría, o sea, que me gustaría sería que eh, eh, se normalizaran las cosas, que pudiera eh, tener más, más entradas de dinero.